imprenditore di te stesso, un imprenditore cripto, va benissimo. Allora, abbiamo creato una piattaforma dove tu puoi creare uno smart contract, la piattaforma si chiama lisprocoin.net, puoi crearti uno smart contract RC20 che sarebbe una vera e propria criptovaluta. Allora, prima di tutto bisogna avere un portafoglio, un wallet Metamask. Questo wallet Metamask noi ce l'abbiamo. Bisogna avere degli Ethereum o dei Polygon o degli Avalanche, dei Kronos. Cioè tu puoi crearti dei Binance. Allora, io vi faccio vedere uh, la creazione di questo contratto con uh, la rete test che si chiama Gorli allora andremo a creare un, uno smart contract e gli daremo il nome di allora gli daremo il nome di Tommy allora Tommy Tommy, eh, Tommy token creeremo un bornable token e gli daremo il simbolo tm allora, abbiamo dato una supply lasciamo questa supply qui abbiamo fatto il burnable token adesso andiamo sulla transazione noi stiamo utilizzando ripeto uh, la rete Gorli che è una rete test per uh, testare la piattaforma tu per fare un vero e proprio smart contract dovrai utilizzare degli Ethereum, dei Polygon, uh, Binance non confermiamo vi ricordo che eh, questa piattaforma, su questa piattaforma si possono creare anche dei non fungible token che sarebbero i famosi NFT allora noi creiamo questo smart contract poi che cosa faremo con questo smart contract smart contract l'ha creato, adesso andiamo a vedere sulla oh, blockchain. Ah, sulla blockchain dovrà uscire fra un po', uscirà, eccolo qua. Questo è il mio wallet, il numero del mio wallet, questo è il contratto che è stato creato. Benissimo, adesso che facciamo? Andiamo ad aggiungere uh, questo questi token al mio metamask aggiungiamo i token al mio metamask non c'è bisogno né di uh, verificare i contratti il, con il contratto verrà già verificato di per sé eccoli qua i nostri tm tm aggiungiamo i token ok che facciamo adesso andiamo a verificare se il token è arrivato al nostro wallet metamask eccoli qua il nostro ATM vediamo la transazione su itescan eccolo qua abbiamo Tommy Token Tommy Token questo è il numero del contratto che possiamo già uh, distribuire e questa è la transazione, filtro e abbiamo un holders, sarei io che ho creato questo unable contract. Ok, adesso ti manca da fare poi il sito, sviluppi il sito, fai una presale oppure un airdrop e ti fai conoscere il gioco è fatto e cominci, a guadagnare milioni di euro se ci sai fare ti devi creare una, una tua community comunque eh, qui easy nft cioè ti crei facilmente i tuoi nft li puoi creare su ethereum polygon qui mi, sta, mi chiede di cambiare di cambiare in polygon eh, vedi switch network switch our network eh, andiamo su polygon benissimo qui possiamo creare il nostro i nostri NFT abbiamo pure una creazione di wallet generation possiamo creare dei wallet eh, in bitcoin tipo ad esempio generate private address posso anche stamparlo mi stampo il mio wallet il mio wallet rimarrà sicuro tra le mie mani custodito e ben stampato potrò metterci i miei bitcoin e creare transazioni ed avere il mio wallet sempre a disposizione con questa vi saluto